mbona kumtoka kwenu wajabia kelele hapa? kuzotezo hawajajileta, wanaona haya marazi sasa ndo wajileta. Ah, ya ufa mwaka huu jamani, we <laughs> hawa wageni walivyokuja huku kwenu wampitia, yani wanitumia utaratibu gani kuingia kwenye nchi ama wampitia wapi? Hawa njia waliopitia wampitia hapo airport hapo wapi? Furaha. Sikiliza nikwambie, <laughs> wale pale kama wampitia airport, serikali yetu injipanga vizuri kuhakikisha mgeni yoyote atakayeingia pale mm. afanywe uchunguzi, pana vipimo vya kila aina <laughs> ili agundulikane kwamba huu ugonjwa anao ama hanao, au sio ndugu yangu? Ndio hivyo, na chengine walivyojiengeza serikali yetu, na hapo asante kwa ndipo wakubali zaidi wanaekani ni zile kama ukigundulikana na vihomahoma vibaridi, vijoto, vinini vinini, mm -hmm. waikuwa pale siku kumi na nne wenyewe siku kumi na nne wazungu wasema <laughs> mm. wahindi kule wasema karantini karantini siku hizo za karantini huna virusi waachiliwa moja kwa moja we kwa hivyo na hao yasemekana kwamba hawana ndio maana wakawaachilia serikali Uki, wakati wa kupiga chafya ujizibe hivi kwa mkono au kwa kitambaa sawa sawa yote ile na ndio maana serikali yetu imfanya hivi imfunga shule mhm. imfunga vyuo mhm. hata wale wale wapenda kukaa ni pia nao wankatazwa ili kuepusha hivi vikao visivyo na maana. Chengine kama serikali washafanya hivi na si raia, tunatakiwa tujengeze, mhm. tusipinge serikali, tusikae kwenye mikusanyiko. Kwa hivyo we baba, piga jeki uondoke.